I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena Shady, hop up in the whip, but I ain't never seen her Shady, love the way I whip it in a two-seater Gracias. go, go, go, push, push. Push, push, push, push. Push, push, push. Boss, may lockdown ako. Wala akong baril eh. Dito ano ko eh, nagbutat ako. Wait lang, kasi nagpapail. Ay, patay na. Sa Blue House, meron, Meron pa yata dun sa, sa ano, sa Blue House meron. Yung lapat na yung na-lockdown ko. Nasa labas lang yun. <laughs> Wait lang, papunta na ako dyan. Push tayo. Oo, na-RSVP ka na. Push tayo guys, naka ano ako, naka... Naka... Naka, naka, naka ano ako, naka right chin. Nagubagsak. Oo, nakatati yung troll. Push tayo, na, push tayo, push tayo, naka ano ako, naka right shield ako. Asan? Sa balcony, sa balcony, sa balcony. pang pang PRT mo yan, pang ano na, montage. Montage please. Montage please. Eh, yan. Isang test na lang yan, montage na. Naliligaw yun, naliligaw. Ay, meron pa, montage talaga, ano yun? Montage. Ano, hindi ka mamatay agad, papamontage, montage. Ah, ito ba? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my head.